Msanii Harmonize ambaye yupo huko Zanzibar ametusanua hili kuwa mjini huko ameshuhudia Wamakonde wengi sana, huenda kuliko kabila jingine lolote la huku bara. Kitendo hicho kimemfanya ajisikie yupo nyumbani na kusema baada ya kuondoka Zanzibar kwa siku ambazo atakaa huko, basi watu wote watakuwa Konde Gang. Harmonize ambaye yupo huko Zanzibar na director Ken anatarajia kusalia huko kwa siku kumi kwa ajili ya kukamilisha video tano ambazo anatarajia kushuti akiwa huko. Aidha, tuliona wakikutana na changamoto katika baadhi ya maeneo ambayo walienda kurekodi video hizo mpaka kupelekea kuitwa kituo cha polisi kwa sababu ya taratibu za sehemu hizo, hasa misima misimamo ya kidini katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu. Harmonize na Ken wamekuwa na wakati mzuri sana toka warudi kufanya kazi pamoja baada ya wote kutoka katika usimamizi wa WCB kipindi cha hapo nyuma. Harmonize anaendelea kuwekeza sana kwenye muziki wake ambapo hivi karibuni tumemwona ametoka kufanya vizuri sana na ngoma yake ya single again ambayo imetembea karibu ulimwenguni kote. Tumeona challenge nyingi zikifanyika na watu wa mataifa tofauti tofauti. Sasa awamu hii anaamua kutuletea tena video nyingine tano. Hatujajua itakuwa ni EP ama ni video za nyimbo ambazo zimeshatoka ama ni kitu gani. Yote kwa yote tunasubiri kujua, lakini kwa sasa tunaona posti tu za picha mbalimbali akiwa huko Zanzibar pamoja na timu yake. Una nini cha kutoa comment hapo? Shiriki nasi katika uwanja wa comment hapo ili kwenda sambamba zaidi. Mimi ni Meki Mchane na hizi ni update za burudani kutoka hapa Stein TV.